Эрхэм үзэгч танд энэ орон мэндийг хүргэе. Хөдөлмөр халамжийн үйлчлэгийн ерөнхий газартай хамтран зохион байгуулж байгаа халамжаас хөдөлмөрт нэвтрүүлгийн шин дугаар үзэгч танд Дархан Уул аймгаас хүрэхэд бэлэн боллоо. Давхануул аймаг нь нийт 327.5 га газар нутаг хамран орших бөгөөд 28961 өрхийн 103.8 мянган хүн ам оршин сууж байна. Нийт хүн амын 64.5%-ийг 35 хүртэх насны залуус эзэлдэг ба нийт өрхийн 67.5% нь орон сууцнд амьдардаг. Засаг захиргааны нэгжийн хувьд дөрвөн сум 24 багтай. Дарханхот, Улаанбаатар, Эрдэнэ хотуудыг бодвол амьдрах болон зорчих зардал багатай. Ажлын байр олдоц ихтэй, цэвэр агаар сайтай, сургууль цэцэрлэгийн хүрэлцээ хангалттай, харилцаа холбоо, төмөр зам, автозам зэрэг дид бүтэц сайтай. Монголын хоёр дахь нийслэл хэмээгддэг хот юм аа. За халамжаас хөдөлмөрт нэвтрүүлгийн хэн удаагийн дугаар Дархан уул аймгаас та бүхэнд хүрч байгаа. За Дархан уул аймгийн хөдөлмөр халамжийн үйлчлэгээний газрын дарга Инхвал даргатай бид нар уулзахад бэлэн болоод байна. За танд өдрийн мэндийг хүргэе. Ажил тавтаа сайхан байна уу? Сайхан байна. Та бүхэн энэ өдрийн мэнд хүргэе. Дархуул аймгийн хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газар 44 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна. Нийт албан хаагчдын 60 гаруй хувь нь залуус бөгөөд олонх нь магистрийн зэрэгтэй. Дархануул аймгийн Ахмадын амралт болон түүнийг түшгэлсэн мал аж ахуй, Ахмадын хөгжлийн төв, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн ордон, жижигдэн үйлдвэрлэлийг дэмжих Дархануул төв гэх мэт ажилгүй ядуурлыг бууруулах, ахмадуудыг хөгжлийн бэрхшээлтийн иргэдийг халамжлах, хөгжүүлэх байгууллагуудыг хариуцсан ажиллах бөгөөд сүүлийн жил дунджаар нийт хүн амын 79.2 хувьд хөдөлмөрийн болон халамжийн үйлчилгээг үзүүлэн ажиллажээ. Үүнд олон төрлийн сургалтууд, хөтөлбөрүүд, өдөрлгүүд, сайн үйлсийн аянууд, хуулийн хүрээнд хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүд зохион байгуулагдсан бөгөөд хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 5 хөтөлбөр, нийгмийн халамжийн 72 үйлчилгээг тасралтгүй иргэдэд хүргэсэн байна. Дархуул аймаг Дархан хот бол 100 гаруй мянган хүн амтай. За Монгол улсын томоохон хотуудын нэг. Аа энд бол бусад орон нутгийг бодвол ажлын байрны хүртээмж олдоц гэдэг ч юм уу хүн ажиллаж амьдрах боломж нөхцөл илүү байдаг болов уу гэж бодож байна. Та энэ нутгийн орны хаонцлогоос бас нэг хэлж өгөх. Тийм, Дархан аймаг ер нь бол залуучуудын хот гэж нэрлэдэг. Өнгөрсөн 10 сарын 17-нд Дархан хот 60 жилийн хоо хэллээ. Хүний насаар ярих юм бол 60 нас хүрч ийн л гэсэн хэд залуу. За тэгээд нийт хүн амынхын 70 орчим хувийн залуучууд байна. За ажлын төвшин бол нэлээд өндөр. Олон үйлдвэр ажихуйн газар байдаг. Ажлын байрны захиалга бол их байна. 7 хоногт нэг 20 гаруй ажихуйн нэгжийн 100 гаруй ажлын байрны захиалга тогтмол ирж байна. За эндээс нэг 20-30% нь ажлын байртаа болж байна. За олон шалтгаан нөхцөл байгаа мэдээ залуучууд хүлээн барьтаа болоход бас мэдлэг мэрэгжил цалин хөлс ажлын нөхцөл гэх тэрнээс болоод бас за ажлын ойгооны ажиллах боловсон хүчин бол яхан баг хүмүүс бол яхан баг байна. Гэхдээ ажлын байрны эрэлт хэрэгцээ бол байна. За энэ чиглэлсэн бодлогыг бол бид бас ер нь хэрэгжүүлж ажиллаж байна. Зөв нэг жишээ дуудахад өнгөрсөн сая 9 сар 8 сард хөдөлгөөний нийгмийн хамгааллын яамны сайд, ариун зай сайд хөдөлгөөн хөлсөдөө аж ахуйн газраас урал сураалтанд хүнсний эрхийн мэтгий үйлчлэгэнд хамруулдаг иргэдэд оролцуулаа гэсэн урайлах цэгид ирсэн. Бид нар хүнсний эрхийн бичгийн үйлчлэгэнд оролдог 1330 өрхөөс 300 287 одоо иргэнийг бол 7-оос 45 оны хугацаанд хүнсний эрхийн бичгийн үйлчлэгэнд амралт иргэдэд ногоо оруулалтын амжилт явуулсан. Өдрийн 30-аас 50 мянган төгрөгийн хөлстэй. Доотлын хүн 120-оос дээдлэн сая 650 мянган төгрөгийн цалин авсан. Энэ зорлого нэмэгдэж, а дээр нь манай ажилгүй ажил хайж байгаа тэрийн одоо иргэд ажилгүй иргэд маань 730 орчим иргэд бас логоо оруулалтын ажилдаа үз мөн юм ийм хэмжээний 30-аас өдрийн 30-аас 50 мянган төгрөг цалин аваад за ингээд ажилласан. Тэгэхээр бол энэ иргэдийг эхний ээлжинд бол одоо төр ажлын хаана хэрэгцээ шаардлага байна тэр хэрэгцээ шаардлаганд нь тулгуураад төр болон цаашдаа байнгын ажлын байр хангах ажлыг бол одоо бидний энэ төрөвнөөс оролт байна. Энэ тал дээр бид нар бас одоо орон тоон дээр зохицуулт хийж хагаад хөтөлбөрийн зах зээлийг дэмжих эдхийн банкны төслийнхаа ажилтан дээр нэг бас энэ ажил зуучлалын ажил оролцуулаад Ингээд одоо төр болон байнгын ажлын байртайгаа чиглэсэн аж ахуйн нэгж байгуулалт иргэдийн одоо тэр төр ажлын байр хангасан захиалга тэрэнд нь тулгуурлаад цаашдаа байнгын ажлын байртай болох гэсэн хөсөл эрмэлзлийг одоо үнэлээд энэ ажлыг зохион байгуулж явж байна. Ажил амжилттай хэлж байгаа. Цаашдаа энэ 20 оны төгсгөл 11 12 сард бол сард бол энэ чиглэлийн хаажлыг нэлээд эрчимжүүлээд 22 оноос бол ер нь одоо байгууллагынхаа дэргэд энэ хөдөлгөөний биржийг бол одоо яг энэ аж ахуйн нэгжтэй холбогддог амьд харилцаа өөрчлөх чиглэлээр ажиллая гэсэн ийм төлөвлөгөөтэйгээр бид нар ажиллаж байна гэдгийг бас хэлье гэж бодож байна. Ахмад аймгийн хөдөлмөр халамжийн үйлчлэгээний газрын хамт олонтой хөдөлмөр халамжийн үйлчлэгээний ерөнхий газрын дарга Даштанберд уулзалт хийж шинчлэн найруулсан хуулийн тогтоомж болон шинэ онд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүдийн тухай халамжаас хөдөлмөрт зорилтыг хэрэгжүүлэхийн тухай мэдээлэл өгч уулзалт хийж ажилласан юм аа. Шинэ цагийн төрийн үйлчилгээний хэм маягийг хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний төрийн албан хаагчид түүхчилэх бөгөөд үйлчилгээний стандарт болон албан хаагчдын хөгжлийн тухай түүнтэй ярилцсанаа одоо үзүүлье. Төрийн байгууллага гэхээсээ илүүтэйгээр одоо иргэдэд үйлчилгээ үзүүлэх үйлчилгээний газар болж тогтчиж эхэлж байгаа л да. Дархан уул аймаг, Сэлэнг аймгийн хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газруудын стандартуудыг харахад Тийм тэгэхээр бол бид бол угаасаа үйлчлэгний байгууллагын аль багчид нэг талаас төрийн аль багч гэж харж байгаа. А нөгөө талаас биднээс өдөр болгон иргэдтэй энэ халамж авж байгаа иргэд халамж хүртэх ёстой зөрилдөд бүлгийн иргэдтэй бол өдөр тутам одоо уулзаж учирч зөвлөгөө өгдөг юм байна. Энэ ч утгаараа бид манай мэрэгчлүүд ч гэсэн яг үйлчлэгний аль багч гэдгээр бол одоо өөрсдөө энийг ухамсарлаж хүмүүст одоо заад зөвлөж одоо тусалж дэмжиж одоо нэг бусад төрийн аль багч ялгаатай нь бол одоо ингээд одоо өдөр болгон хүмүүстэй харьцаж байна үйлчлэгийг үзүүлдэг энэ төрийн одоо түрний хэлсэн халамжийн бодлого халамж хүртэх ёстой иргэдэд үйлчлэгийг үзүүлж байна а нөгөө талаасаа хөдөлмөр эрхлэхэд эрхлэх гээд байгаа энэ иргэдэд бас энэ үйлчлэгийг үзүүлэх зорилготой юм албагч байгаа 1600 гаруй албан хаагчид байгаа. Тэдгээр хүмүүс маань бусдад одоо сургалт зөвлөгөө өгдөг, ажлын байрны чиг баримжаа олгодог, асуудлыг нь шийддэг ийм одоо ажил үргийг гүйцэтгэдэг. Энэ хүмүүсийг харин хэрхэн яаж хөгжүүлж чадахжуулдаг юм бэ? Энэ дээр бас одоо нэгэн Э, цаг үе шинчлэгдэх тусмал энэ хүмүүс одоо төрүүлж арах урд нь байх юм шаардлага үүсээд байна. Мэдээж одоо төрөөс заасан хууль эрх зүйн орчин заасан чиг үүргүүдэд биелүүлэх энэ талаар зөвлөгөөх тал дээр манай мэрэгчид ажиллаж байгаа. Нөгөө талаасаа биднээс бас төрийн бус байгууллагуудтай хамтраад энэ бас манай мэрэгчлүүдийн мэдхгүй зүйлүүд одоо илүү нарийн мэрэгжлийн юмнууд шүү дээ. Тэгээд энэ сургалт зөвлөгөөд бол төрийн бус байгууллагуудаар бол гүйцэтгүүлж байгаа. А яг таны хэлдгээр манай төрийн манай одоо албаны албаагчдл ялангуяа энэ үзүүлж байгаа үйлчилгээтэйгээ холбоотойгоор байн хөгжөхтэй байдаг. Тэгэхээр энэ шатаараасан сургалтуудыг бид аль болох татмал зохион байгуулдаг. Тэгээ одоо биднээс бас өөрсдөө дээрээ сургач багшийн нөөцтэй болъё. Утгагүй бүсийн сургалтуудаа явуулъя. Бүсийн сургалтуудаараа дамжуулаад одоо аймаг болгон дээр сургач багш нарыг бэлтгэе. Тэгээ ер нь цаашдаа энэ сургач багш нараа сургаад одоо нэг аймаг дээр нэг 8-аас 10 хүний бүрэлдэхүүнтэй сурагч багш бэлтгэхэд эргээд нөгөө хүмүүс ирээд үлдсэн одоо 30 албаагч 40 албаагчтай нөгөө сургалтаа хийгээд явдаг. Тэр хэд ингэдэг ийм тогтмол хөгждөг одоо ийм системийг нэвтрүүлэхээр л зорж ажиллаж байгаа. Халамжаас хөдөлмөрч хилжих бодлого чиглэлийг бас нэлээд эрчимжөөл хийж байгаа. Гол нь бол хүнсний эрхийн бичгийн үйлчлэгэнд хамрагдж байгаа хөдөлмөрийн насны ажил хийх чадвартай иргэдэд халамж хүртгэж хөдөлмөр эхэлдэг болгоё. Өөрөөр хэлбэл 5 онголтой айл сарын 16 мянган төгрөгийн нэг хүн 16 мянга хүүхэд 8 мянгаар бодоод ингээд одоо нэг сар болгон те 3 5 хүнтэй байхад 40 8 мянга за дээр нь 2 хүүхдийн 16 мянга ингээд 64 мянган төгрөгийн хүнсний бүтээгдэхүүн авах хэрэгтэй байна уу? Хөдөлмөрийн насны 3 хүнээс доод тал нэг хүн одоо цалинтай болоо те хөдөлмөрийн өслийн давуу хэмжээгээр бодоход 450-аас дээш дунд цалин бол 700 мянгаар бодохоор 700 мянган төгрөгийн цалин цалин авах уу улмаар цаашдаа энэ хүмүүсийг мэдлэг мэрэгчлээ болгоод мэрэгжил эзэмшүүлээд сургалт нь суулгаад нэгийг хоёр болгоод хоёрыг нь гурван хүн ажилтаа болгох юм бол тэр айлын амьдрал ах уу яаж сайжрах юм өрхийн орлого нь яаж нэмэгдэх юм тэр гэрт байгаа амьдрал айлын айлын одоо амьдралын хэв маяг яаж өөрчлөгдөх юм гэдэг олон үзүүлэлт бол байгаа. Тэгэхээр энэ чиглэл рүү бол бид бодлого чиглүүлж байна. За манай аймгийн хэмжээнд нийтдээ 1330 өрх хүнсний эрхийн бичиг авдгийг. Энэ бол 2021 оны 7 сарын 31-ний байдлаар тоо. За одоо өнөөдрийн байдлаар бол нийтдээ бид нар Хүнсний эрхийн бичиг олох журам 2021 оны 7 сарын 15-нд хэрэгжсэнээс хойш хөдөлмөрийн насны олон хүн амтаа за зарим нь одоо нийгмийн даатгал төлөөд ажил эрх хилдэг ийм өрхүүдээ одоо бас хүнсний эрхийн бичгээс төдгөл зүйлэх, зогсох, журмынхын дагуу яваад яг өнөөдрийн байдлаар бид нэг 635 өрхийг бол хүнсээс төдгөлзүүлсэн байна. Мэдээж төсөв тодорхой хэмжээний хэмэлт гарна. А цаана энэ төдгөлзүүлсэн иргэдийнхаа бид нар 20 орчим хувийг нь бол ажил мэргэжлийн чиглэмжээ олох, хөдөлмөр төвлөлтөх, төсөл хөдөлмөрд хамруулах, сургалт мэргэжлийн эзэмших энэ захиалгын аваа сургалтыг хийцэн байгаа. Үндсэндээ 22 оны 1 сар гээд 22 оны хөдөлмөр эрхлэлтийн дэмжих сангаас олгогдох санхүүгийн дэмжлэг төсөл хөдлөлт ирэхэд бид нар энэ халамжаас хөдөлмөр хөтөлбөрийн хүрээнд хүнсний эрх хэмжээс төдийлсэн зогсоогдсон өрхүүдээ судалгааг наривчлсан гаргацсан дараачийн шатны арга хэмжээнд хамруулах, сургалтанд хамруулах, мэрэгчлэлтэй болох, ажил зуучлах, төсөл хөдөлгөөнд хамруулах, өөрөө өөртөө ажлын байруулах, тэр дэмжлэг үзүүлэх, сургууль соёл сурах юу гэдэг нь те. Тэгээд дээр нь одоо тэр гэр бүлдэнд тохирсон нөхцөл байдлын үнэлгээг нь бас хийгээд ингээд давхар явж байгаа. Тэгэхээр яг иргэд бол хүнсний эрхийн бичгээс одоо төдийлж чинь хасах гэж байна гэдэг дээр бол нэг бухимдалтай асуудал байхгүй байна. Их ойлгож байна. Ер нь бол бид нар ажилтаа болъё, орлоготой болъё. Та нарын энэ бод явуулж байгаа бодлого санаа зөв шүү гэдэг дээр бол бид бас санал нэгж байгаа. 2021 онд Дархан уул аймагт 21 аймагаас анх удаа Ахмад насны асрамж халамж эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлэх Ахмадын хөгжлийн төв байгуулагдсан билээ. Дархан сумын 5 дугаар багийн нутагт байгуулсан тус төвд нэгэн зэрэг ил гаруй ахмадад үйлчлүүлэх боломжтой ажээ. Ахмадуудад зориулсан эмчилгээ, үйлчилгээ сувилгааг тасгаар болон өдрөөр авах боломжтой төдийг фитнес танхим, номын сан, бүжгийн танхим зэрэг бүх үйлчилгээг нэг дороос авах нөхцөлөөр хангасан нь шинэлэг байлаа. Мөн Дархан уул аймаг дахь нэгэн онцлог бүтээн байгуулалт бол хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдтэй эцэг эхчүүдийн холбооны дэргэдэх, гэр бүл зөвлөгөө өгөх, дэмжлэг үзүүлэх боломж төв юм. Сургуулийн бага ангид сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагад хамрагдах боломжгүй хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд зориулсан тусгай хэрэгцээт тус төвд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдтэй ээжүүд клуб байгуулан ажиллаж байна. Манай Дархуул аймгийн хөдөлмөр халамжийн газар 12 дугаар сургуультай одоо нийлээд ийм сайхан одоо төв байгуулж гэсэнд бид нар одоо маш их баяртай байгаа. А манай төв болохоор хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн эцэг их гэр бүлд зөвлөгөөд зөвлөгөө мэдээлэл өгч ажилладаг. А бас хүүхдүүдэд болохоор хөдөлгөөн цэслийн эмчилгээ, зөв дадлын эмчилгээ, зөв дадлын үйлчилгээгээр одоо хийж үйлчлдэг байгаа. А энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн эцэг их холбооны дэргэдэх ногоон гархан ээжүүдийн клуб гэж нэгдсэн байгаа. А энэ ээжүүдийн клуб маань ээжүүдийг чадахжуулах, а сургалт сурчлагаа хамрагдуулах тийм үйл ажиллагаа явагддаг клуб байгаамаа. Тэгээд энэ дашрамд хэлэхэд Дархуул аймгийнхаа хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн ээжүүдийг а энэ ногоон гархан хөдөөтэй бас урьж байна. Энэ төв байгуулахын хөдөлмөр халамж үйлчлэгээний төвийн залуучдын хөдөлмөр хөдөлмөр бэрхшээлтэй хүний хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас одоо тодорхой хэмжээний санхүүжилт авж энэ төв байгуулсан байгаа. Гэхдээ одоо энэ боломжтой Нэгдснээр манай 12 дуус сургуулийн хүүхдүүд болон Дархуул аймгийн одоо цэцэрлэг сургуульд хамрагдах боломжгүй хүүхдэд одоо хүртээмжтэйгээр ажиллаж байгаараа маш их үр дүнтэй байгаа. За манай төв дээр болохоор цэцэрлэг сургуульд хамрагддаггүй гэрээрээ байдаг хүн хэлбэрийн болон хэвтрийн хүүхдүүдэд бас тулж гэрийн үйлчлэгийг үзүүлж байгаа. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдтэй ээж аваад бол хүүхдээ харахын тулд хөдөлмөр эрхлэх боломжоо хязгаарлуулж халамж хүртэгч болохоос өөр сонголтгүй нөхцөл байдалд хүрдэг сөрөг талтай. Энэ мэт мэдрэмжтэй, үр дүн алсын хараатай сайн жишээнүүдийг халамжаас хөдөлмөр нэвтрүүлэх олзуурхан та бүхэнд танилцуулсараа болно. Монгол Улсын засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа залуучуудын хөдөлмөр бэлтгэх оролцоо төсөлд Дархуул аймгаас 269 залуу бүртгүүлж 167 залуу шалгалтанд орж 116 залуу одоо сургалтанд хамрагдсан байна. 116 залуугаас одоо 100 гаруй нь одоо дадлага хийгээд 98.2% гүйцэтгэлтэйгээр явж байна. За яг өнөөдрийн байдлаар буюу 2021 оны 11 сарын 1-ний байд 11 сарын 8-ны байдлаар 43 залуу маань ажлын байртаа болсон. Байнгын ажлын байртаа болсон юм. Сайхан мэдээтэй байна. А цаашдаа энэ залуучуудаа 70-аас доошгүй хувийн ажлын байртаа болгохын төлөө ажиллаж байна. Манай байгууллагын нийт 44 албан агчдаас 34 албан агчд нь залуучуудаа 14 3 гэсэн хөтөлбөр хийгээд ажил зуучлалын мэрэгчлэлтэй маань 10 хүнийг за сум баг хариуцсан хөтөлбөр эхлэлтийн халамжийн хариуцсан мэрэгчлэлтэн 4 хүнийг бодлогын мэрэгчлэлтэн буюу төв офис дээр суудаг мэрэгчлүүд маань 3 хүнийг ажлын байртаа болгохоор гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд нь суулгаж өгсөн 21 оны тэгээд одоо эхний байдлаар 43 хүн залуу ажлын байртаа болсон. Үндэсний хэмжээнд зохион байгуулагдаж байгаа хөдөлмөр эрхлийг дэмжих нэгэн томоохон төсөл бол оролцоо төсөл байгаа. За бид оролцоо төсөлд хамрагдсан Дархуул аймгийн иргэн энх хамгаалалтаа уулзаад байна. За танд өдрийн мэндийг хүргэе. Өдрийн мэнд. За оролцоо төсөлд та хизээ хамрагдав, юу сурав, таны амьдралд ямар өр өгөөж өгсөн бэ? Энэ тухай хэлээ ярилцъя. Оролцоо төслгээд анх эхлээд очиж бүртгүүлээд 2021 оны 9 сарын 10-нд яг бүртгүүлээ тэнцээ тэгээд явсан. Отроо Алтан борлог руу 14 хоног яваад ирээд энэ дээрээд энэ өсчингийн газараа дадлаг 14 хоног дадлаг хийсэн. Тэгээ одоо цаашдаа энэ өсчингийн газар өөрийн болгоод ингээд ажиллаад явсан бодолтой байгаа. Оролцоо төслөөс сурсан мэдсэн зүйл чинь таныг хувийн бизнес эрхлэхэд одоо зориг өгч дэмжлэг өгсөн гэж ойлгож болох уу? Аа их дэмжлэг өгсөн, тэнд суралцсан юм аа энд ирж ингээд одоо өөрийнхөө мэрэгжлийн дагуу яг энийг хэрэгжүүлээ явчих. Аа. За жишээ нь ямар ямар мэдлэг олж авсан? Ямар үнд цэнийг олж авсан? Хамт олонтойгоо яаж харьцах? Тэгээд нэг юмдаа ингээд тууштай ингээд зүтгэх. Яг өөрийнхөө одоо би бол яг өөрийнхөө мэрэгжлийн дагуу яг ингээд зарсан зарлага ингээд яг биелүүлээ явж байгаа. Өөрөө болохоор би бас өсчин балыг гэж мөрөөддөгөөс яг мөрөөдөл минь биелээ явж байгаа. Аа төрөөс зохион байгуулад тэр сургалтыг зохион байгуулад таныг ямар нэгэн төлбөр мөнгө шалгуур гихгүйгээр ингээд аваад сургаад өгж байгаа энэ нөхцөл байдал энэ бодлого энэ танд олгосон боломж юм ямар санагдаж боломж надтай айгүй тастай нэмэртэй байсан. Тэгээ би өөрөө дөнгөж хүсчингэр болж төгсчөө. Тэгээд яах учраа болохгүй ингээ явжсэн. Тэгээ оролцоо төсөлд хамрагдаад 14 хоног дадлагт явж ирээд тэгээ ирээд энэ дадлага хийгээл одоо энийгээ өөр ажлын байр болгоод ингээ хэрэгжүүлээ цаашдаа ингээ ажиллах бодолтой байгаа. За баярлалаа. За ямар ч байсан манай их хамглан бол оролцоо төсөлд ороод сурч мэдсэн зүйлээ ашиглаж хувийн бизнесээ өргөжүүлэх, тогтворжуулах ийм зорилго сэтлийг олж авсан байгаа. Оролцоо төсөл нь үндэсний хэмжээнд хэрэгжсэн бөгөөд төсөл нь залууст эрүүл эдвэгтэй амьдралын хэм маяг эх оронч үзлийг төлөвшүүлэх ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох зөвлөгөө өгөн хөдөлмөрт бэлтгэж хөдөлмөр эрхлэх хүсэл сонирхлыг нь бий болгож ажилтаа орлоготой болгох зорилготой төсөл юм. Уг төсөлд 18-аас 34 насны сүүлийн 3 сар ажил хөдөлмөр эрхлээгүй ихтэйд сургууль мэрэгжлийн боловсролын байгууллагад суралцдаггүй иргэдийг хамруулах зорилт тавьсан юм а. Төслийн хүрээнд улсын нэгдсэн дүнгээр 8 ээлжээр 2387 залууг хамруулж тэрээр 1318 нь үйлдвэрлэлийн дадлаг хийж 600 орчим залуус байнгын ажлын байртай болжээ. За цахим шилжилт, цахим хөгжил явагдаж байна. За халамжийн үйлчилгээнд бол цахимжилт бас нэлээд хүч төрж олон асуудлыг цэгцэлж байгаа гэсэн ийм сайн мэдээг бид нар сонсоод байна. Тий одоо манай эх халамж програм нэвтрээд бараг жил болох гэж байна шүү дээ. Одоо бид нэр асаргааны ха асуудал хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн ахмадын хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн асаргаагаа эх халамжуу шилжүүлж байна. Төрөөчийн сар хүүхдийн мөнгө шилжүүлсэн. За ингээд энэ оны төгсгөлөгт бол ер нь халамжийн энэ олон үйлчлэгчнүүд бол бүгдээр яаламжгүй шийдэж байна. Монгол Улсын засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа цахим Монгол хөтөлбөрийн хүрээнд халамжийн үйлчлэгийг үе шаттайгаар цахим хэлбэрт шилжүүлж, халамжийн нэгдсэн систем буюу и халамж цэгмэн цахим системийг хөгжүүлж, төрийн үйлчлэгээний нэгдсэн и Монголын системтэй холбосон юм аа иргэдийг явдаж хэрэгдэлгүй дараалал хүлээгдэлгүй төрийн халамжийн үйлчилгээг цахимаар авах боломж олгосон энэхүү шийдэл нь Монгол Улсын засгийн газар хөдөлмөр нийгэм хамгааллын яам, хөдөлмөр халамжийн үйлчлэгээний ерөнхий газрын өнгөрсөн онд хэрэгжүүлсэн чухал ажлын нэг байлаа. Тэгэхээр сайн тал бол байгаа. Мэдээж одоо судалгаа хийсэн байлээ. Манай ерөнхий газар дээр нийт иргэдийн 30 орчим хувь нь бол одоо энэ халамж програмыг ашиглаж байна. А нөгөө талд нь байгаа хүмүүс нь бол бас ашиглах боломжгүй байна. Төв суурин газраас хаслагдсан байна. Тэ? Бичиг баримтынхаа бүрдлийг дутуу хийж байна Энэ тал дээр нь бол баг самаараа дамжуулаад мэдээллийн өгөө зөв хөргөө явах юм бол бид нар их хэмжээний бөөгнөрсөн цааснаас хатгалж байна. Манай нийгмийн ажилтнууд одоо 2 3 шекка хувийн хэрэгтэй байсан бол одоо тэр цөөрлөшт байхгүй болсон. Хамгийн гол нь иргэдтэй энэ мэдээлэл зөв хүргээд чадахгүй нэгэнд нь тусалж өгөөд тий тэгээ зөв мэдээлэл хүргээ явах юм бол энэ цахимжилт бол маш үр дүнгээ өгнө л гэж. Тэгээд нөгөө талдаа халамжийн мэрэгчлүүдийн ачаал багасад ярангууд нөгөө талдаа одоо бидний яриад байгаа халамжаас хөдөлмөрт буюу ажлын байртай болох, ажил зуучлах, тэр хүмүүсийн одоо нөхцөл байдлыг үзэх, үнэлэх энэ талынх нь ажил орлоготой болох тал дээр нөгөө нийгмийн ажил нотор ажиллах зав цаг зав гараад ирвэл сайн тал нэмэлттэй гараа явж байгаа. Тэгээд одоо бусад үйл бол хэв явна гэж ойлгож байна. За яг энэний хажуугаар би бас нэг юм хэлж явуулсараа. Боломж олцсон дэрэг тий. Бид нар цахимжилтийн хүрээнд манай байгууллага дархан job гэдэг гар утасны аппликейшн хийсэн. Ахаа 2020 онд хийлээ. Өөртөө өөрөнгөө нэг маш бага зардар хийсэн. Дархан job гээд Android утас, iPhone утасаар одоо дархан job гээд орохоор аянда гараад ирнэ. А тэн дээр бол ямар байгууллагын ямар байгууллагын ажлын байрны зар байгаа юм бэ гэдгийг байж байгаа. А ямар байгууллага руу та анкета явуулах юм бэ гэдгийг байж байгаа. Тэгэхээр одоо ажилтаа хүмүүс заавал халамжийн газар дээр ээж эсвэл заавал сонин хийвэлээр заавал одоо нэг ажлын байрны цаар харах биш. Гар уцлуугаа орлоо, дархан жоо бүж орлоо. Дарлаг одоо хийлээ та өөрийнхөө татаж авлаа. Тэгээд ган өдөр компанид ийм ажлын байрны зар байна. Дархан төмөрлөгийн үйлдвэр дээр ийм ажлын зар байна гэдгийг хараад тэр холбогдох утасныхын дугаараар өөрөө холбогдоод өөрөө мэдээлэл авах явах боломж бол бүрдүүлэх төлөө бид бас ийм одоо цахимжилт ийм хийгээ явуулчих. Бидний ярилцах цаг энэ төрөд өндөрлөж байна халамжаас хөдөлмөрт нэвтрүүлэг үндэсний хэмжээнд хэрэгжиж байгаа халамжийн бодлогыг олон нийтэд зөв сурталсан таниулах халамжийн бодлоготой хөдөлмөр эрхлэлийг дэмжих бодлоготой холбоотой нийгэмд үүсэж байгаа асуултуудад шөмжлөлүүдэд тодорхой зөв хариултыг өгөх юм зорилготой. 21 аймгийн хөдөлмөр халамжийн үйлчлэгээний газрын дарга нартай бид нар яг үйл ажиллагаатай халуун цэг дээр нь танилцж яваа. Тэгэхээр энэ хөл даргын хувьд бол ажил амжилттай сайхан байна. За төрийн үйлчилгээг иргэдэд хүргэхийн төлөө сэтгэл зүтгэл гарган ажиллаж байгаа танай хамт олонд талархаж байгаагаа илэрхийлье. Тэгээ халамжийн бодлого, хөлмөр эрхлэлтийг дэмжих бодлого үргэлж одоо амжилттай байж улс их орон нийт ард түмэн нь одоо ажилдаа орлоготой амьдрахыг ерөөй. Тэгээ танай хамт олонны ажил үйлсээр бахархаж байна. За баярлалаа.